bugünüm. Bugün hafta sonu. Ödevim yok, can yayınım yok, hiçbir şeyim yok. Öyle oturacağım. Orada bir çıktım galiba. İşte o düzgün bakmam lazım. Biri beni mi çekiyor ya? Can yayında mıyız yoksa? Ne? Live mi? Bu yazıyı fark etmemişim olamaz. İnternete düşmek istemiyorum. Hayır canlı yayın yok. Canlı yayın yok. Canlı yayın yok. Kes şu kaydı.